которые прописывают коды, расшифровки кодов для новых переменных создаваемых. Итак, я выделил, запустил, SPSS создал три новых переменных внизу. Единичка Германия, допустим. Нолик это не Германия. Здесь единичка Израиль, нолик не Израиль, здесь единичка Россия, нолик не Россия. Итак, переменную «Страна» я подготовил для участия в модели. Поэтому со стороны можно уже... Ну, эта страна нам уже не понадобится в данном файле. Я ее убираю. Вот эти переменные уже могут участвовать. Эта переменная нам тоже уже не понадобится, я тоже убираю. Есть еще большой набор переменных категориальных, которые э, должны быть дихотомизированы таким же образом. Можно действовать другим образом. Вот, например, оценка своего здоровья. Здесь у нас 5 переменных. Здесь, я думаю, причем она ранговая, чисто ранговая, можно пойти другим путем. Можно объединить Например, э, первые три градации в единичку, и четвертый, пятый в нолик. Ну, то есть, там, условно говоря, приемлемое здоровье и плохое здоровье. Для этого у меня шаблона нет, но здесь несложно это сделать. Перекодирую в ту же переменную. с первой по третью категорию это в единицу пойдет. Приемлемое здоровье. С четвертой по пятую пойдет в ноль. Это плохое здоровье. Да, правильно. Помечаю variable view. Что теперь у меня? Так, вот помещик. Э. Единица. И... Ну, вот это бэт. Вот таким образом ранговая пятичленная шкала превратилась в дихотомическую. Вот другой, немножечко тип перемены. Здесь трехчленная ранговая шкала. но есть to some